Salut! Astăzi este despre a blămădi. În dicționar este a frământa luatul, a se forma, a zămisli. Îmi aduc aminte că am văzut un olar care plămădește, care uh, pur și simplu face un vas de lut super și era atât de concentrat și simțeam că lasă acolo în vasul acela, în forma aceea, o parte din sufletelul lui. Și am făcut așa o uh, legătură între chestia asta și atunci când fiecare și puțin din sufletul meu. Chiar și o mâncare, când facem cu puțin suflet, este parcă mai bună. Nu se vede sufletul nostru acolo, nu se, uh, nu se conturează în formă, dar se simte. Așa că te provoc atunci când plămădești ceva să nu rămână doar forma, ci pur și simplu să pui